Всем привет, ребята! С вами Дэнди, и сегодня я хочу вам быстренько рассказать, как повысить шансы на победу, играя на Квапе. Ведь вы, скорее всего, ее только что пикнули и решили по фасу посмотреть, что же на ней делать. Поэтому этот гайд для вас. Я отыграл несколько тысяч игр на Квапе в своей жизни, у меня 25 уровень на этом герое, поэтому вроде как я что-то в ней смыслю. Надеюсь, это вам поможет. А также хочу напомнить, что наши друзья из компании Вулкан подгоняют приятные бонусы по промокодам Дэнди или Бейт. Все подробности в закрепе. Успехов, друзья! Не забывайте подписываться на наш YouTube канал и отписывать в комментах фидбэк, это очень важно. Ну, перейдем к гайду. Итак, Квапа. Квапу обычно берут тогда, когда нужен берст в тимфайтах или space для основного кора, либо вы хотите уничтожить линию. Я считаю, что Квапа в принципе хороша в любом драфте в пабе, потому что она может носить кучу урона в абсолютно любой ситуации, уходить в физ build или маг build и в принципе отстоять мид без особых проблем для себя. Есть конечно исключения, но об этом чуть позже. Если у вас в команде есть керри, которому нужно чилить лесах, то Квапа это хороший выбор. Она очень сильная на начальной стадии игры, когда нужно создавать движуху, напрягать линии, гангать по карте и наводить ужас на команду команду противника, заставляя их каждую секунду ждать какой-то подлены. Начнем со стадии пика. Брать папу на первый пик в пабе — это такая себе идея. Вы тут же получите в лицо 5 контрпиков. Только если вы прям ну очень хотите на ней сыграть и берете, чтобы не забрали другие, но это уже на ваш страх и риск. Поэтому лучше попридержать до конца. Квапа обычно доминирует свой лан, если стоит против героев, которые не обладают повышенным хп регеном. Ей не очень удобно стоять против героев, которые не страдают от ее хараса, ведь Квапа в миду обладает огромным килл-потенциалом за счет кортика. если вражескому герою на него плевать, то вам останется только фармить и, к сожалению, давать фармить ему. А это уже может принести проблемы в будущем. Но даже при этом в умелых руках она может хорошо выносить ранние артефакты и начать доминировать по карте на ранней стадии. Но это займет чуть дольше времени, если не прогнать вражеского мидера слайна. Итак, если против вас в миде стоят такие герои, как Магнус, Тини, Шторм, Верка, Зевс, Лешак и другие герои без встроенного хп регена, то вам нужно стремиться выбивать из них весь реген, чтобы выгнать их с линии и спокойно фрифармить. Желательно при этом, конечно, иметь хороший vision в миде, потому что если он вдруг начнет кричать своим, что квапа меня обижает, к вам придет гоп отряд, и лучше бы вам это вовремя заметить. А в идеале нужно вообще стараться убить оппонента. Для этого ваш skill build должен быть построен вокруг кортика. Я рекомендую качать кортик в 3, blink в 1 и scream в 1. После кортика в 3 и ульты я обычно начинаю максить scream. После этого вы выкачиваете blink, иногда можно скипнуть талант на десятом, чтобы замаксить blink, а уже потом талант. Это дает раннюю доминацию, сильно бустит любой файт. От вас никто не может ни убежать, ни выжить, при этом после седьмого левела можно прийти к вражескому carry на линию и выгнать его оттуда. Как правило, это надо делать либо через руну, либо под катапульту на пятой, либо загангав line еще и пропушить заодно вышку и помочь команде забрать баунти. Также бывают случаи, когда вашу команду давят на одной из линий, и ваш save ТП может принести пару важных киллов, которые дадут вам преимущество. Если же против вас стоят герои с повышенным хп регеном, как, например, Doom, ДК или Некрофос, или герои с обилками, кладущими на ваш кортик, как, например, Темплары или Вайпер, или герои, которые могут гонять на базу и по регенится, как, например, Фура, то рекомендую э, качать сразу скрим, чтобы без труда забирать крипов, особенно рейнджовых, и как минимум не отставать по фарму. Скибил в таком случае я рекомендую такой. Кортик в один, блинк в один, скрим максить. В таком случае вместе с ультимейтом вы будете иметь максимальный burst damage, как по крипам, что полезно при фарме, так и по героям, где их хп регенами уже и не так-то поможет. Берст все-таки есть берст. Также, если вы играете в пати с какой-нибудь четверкой, которая роумит, или в принципе в вашей тиме есть четверка, которая роумит, то кортик качать можно, если вы уверены, что она придет мид и вдвоем вы сделаете килл. Поговорим о талантах. Если вы зайдете в доте на страницу трендов квапы, то увидите, как в зависимости от повышения ранга меняется тренд на таланты. Именно в трендах выше дивайна вы увидите в принципе правильное распределение талантов. Если взять таланты на 10, выбор падает на талант плюс 8 силы. Конечно, иногда можно взять и damage, но только в тех случаях, когда у вас нет проблем с выживаемостью, что становится ясно уже на драфте. Если там какой-то Тини с прокастом против вас, то выбор в силу очевиден. На 15 левеле все довольно очевидно. Если вы идете в магический билд, то имеет смысл взять КД Reduction. Если идете в физ build, то так спид. Иногда КД Reduction может приходиться и в физ билде, если вы планируете докупать много полезных кнопок в артефактах. Например, если хотите снизить КД на БКБ, ЕУ, Орчиды и прочее. Если посмотреть на тренды 20 левела, то можно увидеть, что чем выше рейтинг, тем меньше берут 25% лайфстила со спеллов. И это правильно, А АОЕ Кортик слишком крутой талант, чтобы его игнорировать. То же самое касается 25 левела опять можем наблюдать, что при повышении рейтинга игрока талант на spell block практически игнорируется, потому что талант на AOE fear дает вам возможность раз в 7 секунд кастовать АОЕ Дизейбл, что очень важно, особенно в лейтгейме. Теперь по стартовому закупу. Сейчас дефолтный закуп на Квапу выглядит так. Две цирклетки, манту, ветка и фейрик. При условии, конечно, что вас запулили тангусами. Если негодяи этого не сделали, то придется чем-то пожертвовать. Я бы тут жертвовал цирклеткой, брал бы танго, дополнительно веточки, а потом уже довозил нулик. Если против вас в миде будут спамеры, типа бетрайдера, то лучше взять сразу stick. две веточки, фейрик и цирклетку или манту. Если вам 5 негодяй танго не запулили, то схема такая же. Минус цирклетка, танго с веточками. Здесь, по идее, тоже относится к таким случаям, но против него я бы рекомендовал закупить сначала статы, две цирклетки, ветку, мантовый фейрик. На первые деньги купить фласку, а потом уже сразу стики. Важный момент по поводу фасботу: Я бы рекомендовал не рашить боту, а дожать и нулик, и грейжные стики. Если все вообще хорошо, то 2 нуля и грейженный стик. Э, в некоторых ситуациях, если спама по вам особого нет, можно и перчатку скорости купить вперед стика для разгона а потом уже брать ботл. Но желательно получить ботл уже к первой руне на четвертой минуте, чтобы повысить свой ганг потенциал. Рашить ботл можно не в самых приятных лайнапах, где вы сразу понимаете, что из вас будут выбивать очень много регена, а соответственно и денег. Что касается ботинка, то самым распространенным для квапы является ПТшка. Она дает квапе очень много, и от экспит, и статы, и при грамотном обызе ПТ и стиков дает дополнительный реген, хп и маны. Иногда, когда я играю против таких героев, как Темпларка, я выбираю фейзы из-за брони. В редких случаях я беру аркан тапки, это касается тех случаев, когда вы видите большой late потенциал в игре и команде не хватает командных артефактов. Через аркан тапки вы можете выйти в грифсы или лотус орб, разобрав арканы. Это в основном касается флейм квоп и в редких случаях мидовых. Травова могут быть хорошим выбором для квопы в вейте. Особенно если играете в одной команде с такими героями как Ликан, Бист и прочие герои с самонами. Легко сплитить линии, а потом прилетать сразу в драку. Собы вы закончили. Дальнейший выбор артефактов полностью зависит от того, что происходит в игре. Один из самых важных артефактов для квапы это ЮУ. В большинстве случаев я его собираю на магической квапе и всегда собираю, если против меня есть герои с Сайвансом или ченнелинг с пылами. Даже если иду физ build при этом. Если вы идете физ build по полной, то можно начать с Орчида. Опять же, если против вас нет героев саун. Он сейчас стоит дешевле, чем раньше, и очень сильно увеличивает kill потенциал по карте. И хорошо скейлит квапу в late, потому что грейдится в Bloodtorm. Э, в целом же оба артефакта сейчас собирать не особо правильно, поэтому в зависимости от ситуации по игре надо будет выбирать что-то одно и добрать артефакт, дающий вам силу. Самым дефолтным из таких артефактов является БКБ. Это один из обязательных артефактов на КВП в любых ситуациях. Как правило, магический билд означает э, танковость и выживаемость, поэтому в большинстве случаев Скорее всего, вам понадобятся такие артефакты, как линка, если есть точечный кетч, Шива, если у врагов много физурона, э, Armor Reduction или вам не хватает AOE. В некоторых случаях клинку можно собрать сразу после Юла до БКБ. Очень хороший артефакт — Хекс. Порядок приоритения этих артефактов зависит от происходящего в игре. Нужно грамотно оценивать входящий урон по игре, количество дизейблов у врага и прочие детали. Также в вейте уже можно спокойно собирать рефрешин или акторин. Если же говорить о физбилде, то после Орчида и БКБ очень хорошо заходит сразу какая-нибудь Кираса, которая тоже дает вам танковости и выживаемости, и добавляет урон с руки, и команду бафает. Тут также можно купить и хекс. В принципе, в физбилде, как и на любом carry, сборка ситуативная в зависимости от вражеского драфта. Если есть какая-нибудь фантомка, то можно купить и МКБ. Э, если вансер, то мжоунер. Очень хороший выбор. Также Satanic, Skadi не будут плохим выбором. Что касаемо Аганима, э, лично я считаю этот артефакт слабым, несмотря на заманчивый КД reduction, но тем не менее с ним довольно сложно выстроить эффективный билд. Он дает не такой большой прирост всему и требователен по мане. Аганим на квапе в большинстве случаев э, я вижу только в виде эссенции аганима, чтобы не занимать слот. Квапой вы всегда хотите доминировать свою линию, всегда хотите сноуболиться. Ваша задача стараться э, контролить сируны, наполнять бутылку, при этом быть максимально эффективным в фарме. Когда вы уходите на ганг, ваш соперник на миде рекаверится, поэтому старайтесь стакать кемпы. Очень важно фокусироваться на доминации на линии, если это возможно. Иногда можно игнорировать доминацию на линию и идти сразу сноуболиться и играть на свой фарм если чувствуете, что это может дать вам более ранний орчит, например, который поможет еще больше увеличить преимущество по игре. Но в большинстве случаев, повторюсь, приоритет – доминация на вайне. Это сильная сторона этого героя. Когда у вас появляется ультимейт, вы сразу же хотите его использовать, либо на своем ване, пытаясь убить вражеского мидера, или через ганг. Прежде чем уйти на ганг, желательно спушить свой лайн. Так у вас появится около 25 секунд окна, э, прежде чем придет новая пачка крипов. За это время вы можете успеть где-то убить героя. Если вы за этим не следите, то скорее всего вы можете потерять больше, чем заработаете на ганге. Но чем быстрее вы реализуете свой ультимейт, тем лучше. Гангать лучше всего либо в смоке, либо через ТП чтобы избежать вражеских вардов, которые зачастую стоят на перетяжках. Если вас загнобили в миде со старта, максите скрим и идете в лес, потому что стоять на лайне смысла возможно не будет из вас будут выбивать больше регена, ну чем вы будете зарабатывать денег. Максимум на навани в такой ситуации можно подбирать крипов под вышкой. Если же у вашей команды все не очень, или вас давят, то Копа это хороший герой для сплитпуша. За счет скрима и блинка вы можете долго-долго-долго растягивать линии. Поэтому не бойтесь сплитить, Особенно если вы единственный герой в команде, который может это делать. Тут, скорее всего, пригодятся тревела. И самое главное, на героях, у которых есть стройный блинк, используйте блинк с умом. Как во время фарма, так и во время файтов. Плохая позиционка с плохим использованием блинка может плохо закончиться как для вас, так и для вашей команды. Всегда думайте, что влететь в файт одно, а выйти из него это уже другое. И не стесняйтесь колить и навязывать драки и перемещения от своего ультимейта. Держать ульт неиспользованным в игре к боли путь. И самое главное, не забывайте общаться с тиммейтами и давать инфу, куда вы идете, зачем вы идете и так далее. Это увеличивает вероятность успешного ганга или успешных тимфайтов, да и вообще всего по игре. Это был мой первый гайд на ютубе, небольшой. И я, возможно, что-то забыл, но я уверен, что этих знаний вам будет достаточно для того, чтобы начать осваивать этого героя, и уже через 15-20 игр к вам начнет приходить понимание и какие-то тонкости, и вы сможете легко поднимать себе ММР. Ребятам с Хаймэмера, конечно же, эта инфа не пригодится, но на Вову рейтинге может принести огромную пользу. Если вы хотите гайд на какого-то еще героя, обязательно пишите в комментах. Постараюсь сделать. Всем спасибо, ребята. Обнял, поцеловал, приобнял. Пишите лайки, ставьте колокольчики, жмите комментарии. Всем пока!